Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ estas mercredo, la quinan de augusto kai ĉi estas la tria, ni diru epizodo de la ehm um, kun meditado sur la vorto de la espero kiui aperas sur la originala vercaro en pagio quincent octexep. Eu, octexes, pardonu, quincent octexes. Do, ni alvenis je la dua strofo la la numerigo de la uh, redactanto de la vercaro de Zamenhof tio estas uh, signoro Johann Dieterle do mi legas la duan strofon la unuai la unuain eh, kvar versoin Sub la sancta signo del espero, collectigia spazza i batalantoi, cae rapide crescas la afero per laboro della esperantoi. Do, unue, est astiu sancta signo del espero, cae compreneble ni tui pensas alla flago. Mine estas certa, che la flago iam existis, ciam Zamenhof scribis citiu in versoin. Mi pensas che ne effettive, char la flago estis farita por la Bologna Congresso, prima al pli, sed ne gravas cioè gi estas idea au reala estas sancta signo uh, in uh, en citiu contexto signo esas io tre clara ne ambigua do kai tiu signo esas la signo de kio char signo estas io kiu staras por alio kai la signo io staras por la nova sento Do, iu sense estas uh, concretigio de la nova sento. La nova sento del espero, compreneble. Cia la essenza de la nova sento estas la interna idea quio estas espero por la ni diru renovigo de la homaro. Cai la signo collectigas arigas la pazza i batalanto e tio esas anco interessa fero char temas pri oximoro oximoro estas retorica figuro che u um, signifas eh, simple dirite ne resolveblan eh, paradoxon. Do, ciu oni vere povas batali por la pazzo? Au batali pazze? facte? pazze e batalante se stre interesse, cioè ne se sbata, ne se spazzo batalantoi. Batalantoi por la pazzo. Sed pazzai batalantoi. Do, la maniero in cui citiui homoi batalas estas pazza. La maniero batali estas pazze pace batali. Kai ja. Tio estas interesse al mi. Tio estas interesse al mi char effective Zamenhof ne povis resisti latenton. Usi militan metaforon, analogion, por uh, doni subtenon alla ideo. Char, per tiu batalo, per tiu pazza batalo, la afero, en citiu casa sas la afero esperanto, disfastigo de esperanto, rapide crescas. tio esas la laboro de la esperanto e kaj esperanto esas la homo kiu esperas tio esas la esperantistoj nun ĉi tiu esprimo esas vere eh, arkaisma ĉar ĉi n'esas a estas ahazardaj homoj kiu esperas estas la homo kiu esperas pri la espero do la sankta signo de la nova sento do la esperantistoj la pioniroj Do, alia interes arcaismo. No, mi volas, cun mediti cun vi, vere cun-cun, pri la facto che esas stremo al facile. Devo igi e la maniero resoni pri io, pri io che esas politica, facte, te voici de na mm, militisma e metaforoi. Alla hodiau a tempo multa i homo parola spri la milito contro la viruso, sempre. Kai do. Alia i homo i tre forte critica stion, dirante che tio estas malbona metaforo. Sed ili ne proponas alian kai dho honi kio ke onu ni povas fari char oni povas anstatau ansta substitui metaforon kun alia se oni havas alian Alicase, oni restas ie la kutima metaforo kai mal facilas ankau esprimi multa en afero sen metafore do Ciu ni vere besonas militisman metaforon? Ciu ni povas trovi alian por esprimi nian penson? Ien, o caso por pum mediti. Coran dankon, gis morgo por la quara episodo de la cum medito sur la vorto e de la espero kiui aperas en la vercaro de Zamenhof, en la originala vor de Zamenhof. Restas nur por diri, antauen sen fine.